私ね、最近思ったことがある。当たり前が当たり前ではないんだなって気づく時って、今まであった大切なものが、不意にふと、なくなった時を指すと思う。私にとってすんちゃんとロハンとの生活は、セットみたいになってて、なかなかすんちゃんなしでロハンと丸々一日過ごすことって ないけれど、突然、この間その日が訪れた。out of my comfort zone 楽するだけではなく、これを機に、いつも行かない場所へ行って、ロハンにいろんな景色を見せてあげよう。そう思って過ごした私とロハンの2日間。 friend, fancy car, you're insatiable. You just want more. Climbing mountains, crushing your goals, but you put your happiness on hold. So waiting. 曇るに来ました。あれかななんかさ、おかまみたいになってるのかな、うん、そうそう、おかま夏。ごめん。地元ギャグやめよう。おかま、 야 엄마 엄마도 대단합니다 진짜 トし重いでしょごい機械でもこんな重いの귀여

最高 I'm thinking of you Wondering if you're thinking about me too Now it's too Now it's too late ランチしに来ましたここはこういうなんか宇宙船みたいなのが、うん Keeps on bleeding I have scars The ones that healing They're all there because of you It's my fault I messed it up and I should have treated you much better So much better I miss you so bad come back to me. I've ah. got you in my head, you're <laughs> all that I see. I've lost all my chances. I know that I am too <laughs> late. I'm thinking of you. I'm thinking of you. <laughs> I'm thinking of you. Wondering if you're thinking about me too. ママの運転どうだったもう今日めちゃくちゃ天気が良くて16度とかなのかな春日和ですよだからいつも行く公園にご飯と向かってます thinking of you lost again going back halfway hard. 좀신났어すごいね。え、二。 ね。 の時間になると結構充電切れっていう感じになりますラーは元気うん元気だねなんで顎顎でも前よりは体力の使い方が上手になったかなとは思いますうん今日どうだったアロハ楽しかったうん 엄마줄게 아 야다 야다 월스미 스미는 월스미 잘 자요 너무 귀찮다? 손은 너? 응. 아버지는 오늘 올 거. 응, 글쎄는. こんな感じで私たちのあっという間の2泊3日体力的にきつい時もあったけどすごく癒された時間でもあったなパパの大切さにも改めて気づけた露伴と過ごす思い出が一つ増えた感じがして嬉しかった私たちの2泊3日どうでしたか 難しさに面することで得る成長をゆっくりすることで生まれる心の余裕を天気がいいなお花が綺麗だな露伴の笑い声が可愛いなたったそれだけで人って幸せになるんだなって小さな幸せにありがとうが言えたそんな時間みんなにもこの小さな幸せが届きますように。